好，我们用虚拟机来模拟，呃，EDU 二零一六的安装。我们开一个虚拟机，把光碟机选择印象档，我们用七月十五号的印象档，好，ISO 档来开，确定，启动。 启动之后，直接按 Enter，不需要密码，就可以直接进入光碟开机的桌面。 好，进到了桌面，那我们会看到安装 EDU 二零一六的图示，点选两下之后启动安装过程。那安装的部分大概只有两个部分比较需要注意的，第一个。 在选择语言的部分，大概不会有什么问题。选这边我们会建议把一些第三方软体打勾。更新的部分，我们可以留在后面再做。 那接下来要特别注意的是，如果你的电脑的硬碟上面有其他作业系统，它会列出蛮多的选项给你。那如果你需要装一个完整的、干净的系统，没有其他作业系统，那就请你选择清除这个。如果你要跟其他软体并容，就建议你仔细看清楚这几个选项。比方说这两个是。 假设我已经有一个 Meet，我还要装这个 Edu 2016的 Ubuntu 的系统，就要选这个。那你可以，不然你就要选其他。其他可以做什么？可以完整去切割你的硬碟。好像我这这颗硬碟有这样子，你可以做一些删除、重新分割的一个动作。好，这个你特别注意。 那你也可以返回。那我现在做的最简单是，我要装整个系统，所以我只要选择清除并安装一六二零一六。就是要注意的第一个地方，你装在哪？里？装在哪里很重要。你选错了，很可能会造成你自己硬碟上的系统上面的呃，造成一些问题，或者是把你的系统盖掉。 这边要特别注意。好，第二个是，再下来要注意的地方是使用者的账号还有密码，因为第一次安装的时候，他会请你。好，这个画面是选择区域，啊国别，那我们就选台北，预设就是对。的。 好，语系我们是中文语系，所以我们学汉语。好，就是这里。你安装的是名称、使用者的名称和你设定的密码，这一定要特别注意。 啊，一般我们是会选这一个选项。如果你是上课，你可以选择自动登录，避免造成一些学生上操作上的一些困扰。好，一般我们使用建议你要设密码。好，这样就设。要注意的地方就准备好了。第一个地方是你要安装在哪里，第二个是你安装的使用者的账号，还有密码。 不要安装完你也忘记密码输入的是什么。好，经过五到十分钟的安装，它就帮你系统完成了安装。你可以选择立刻重新启动，这样就完成了 EDU 二零一六安装到硬碟的动作。